servirá de nada. la puerta. lo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Vive en la ventana, harás con mi mirada, ojos aterrados. Let's go ¡Gracias! pretend